गणेश्वराय नमः ॐ गं गणपते स्वाहा ॐ ऐं क्लीं सौः वरवरवाग्वादिनी स्वाहा शुक्लां वरतरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये ये कदम तमुपास्महे ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ नमो भगवते सूर्याय ह्रीं सहस्रकिरणाय ऐं अतुलबलपराक्रमाय नवग्रहदशदिक्पालकाय लक्ष्मीदेवताय धर्मकर्मसहिताय सर्वजननादयनादाय मोहाय मोहाय आकर्ष आकर्ष दासानुदासं कुरु कुरु హ్రీం కారబీజాక్షరే హ్రీంమయీ దేవీ అభయవరదహస్తినే శ్రీచక్రవాసిని బాలపీఠద్రోహిణి మాతా మాతృమయే అమృతమయే ఆనందమయే అనంతమయే మాతా కాలకర్ణి దేహీ తక్షణం త్రికాలజ్ఞానం మాతా దేహీ తక్షణం అష్టైశ్వర్యం మాతా దేహీ తక్షణం యత్నకార్యసిద్ధి माता देहि देहि वरप्रसादं देहि ॐ सौं शरणभव श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं सौं नमः दुं दुर्गायै स्वाहा दुं दुर्गायै स्वाहा ॐ नमः शिवाय शम्भो शङ्करशम्भो महादेव पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरदाय च भजतां कल्पवृक्षाय नमदां कामधेनवे ॐ नमो वीरब्रह्मेन्द्रस्वामिने नमः ॐ नमो वीरब्रह्मेन्द्रस्वामिने नमः ॐ ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं शिवाय ब्रह्मणे नमः समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय ओम साई श्री साई जय जय साई ओम साई श्री साई जय जय साई ओम नमो भगवते आंजनेय महाबलाय श्री हनुमते स्वाहा ओम हरिमर्कटमर्कटाय स्वाहा ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीरामनाम वरानने ॐ ॐ ऐं क्लीं सौः वदवदवाग्वादिनी स्वाहाम् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा ओम नमो वराहस्वामिने नमः ओम नमो वाराहिमात्रे स्वाहा ओम नमो वेंकटेशाय ओम नमो श्रीनिवासाय ओम नमो भक्तवत्सलाय ओम नमो पद्मनाभाय ओम नमो पक्षिवाहनाय ओम नमो दुष्टशिक्षणा ओं नमो शिष्टरक्षणा ओं नमो वेकटेशा नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरभूषिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ओं ॐ श्रीं बहलामुते स्वाहा ओं श्रीं परमन्त्रप्रयोगेषु सदा विध्वंसकारिणे बहलामुखे स्वाहा ॐ के स्वमन्त्रबलदायिके के स्वाहां सहनावतु सहनौ सह वीर करवावहे तेजस्विनावदीतमस्तु मा विद्विषावहे ॐ शांति शांति शान्तिः अग्नेश्वराय नमः ॐ गं गणपते स्वाहा ॐ ऐं क्लीं सौः फलफलवाग्वादिनी स्वाहा ॐ ह्रीं अम्बिकाप्रवासिनी स्वाहा ॐ ह्रीं अन्नपूर्णेश्वरी स्वाहा ॐ ह्रीं अखिलाण्डेश्वरी स्वाहा ओम ह्रीं अमृताय स्वाहा ॐ ह्रीं आत्तजनरक्षिण्यै स्वाहा ॐ ह्रीं शिवरूपाय स्वाहा ॐ ह्रीं प्रधायिनी स्वाहा ॐ ह्रीं अभयवरदहस्तिन्यै स्वाहा ओम ह्रीं अनामिकाय स्वाहा ॐ परमेश्वरी स्वाहा ओम ह्रीं अनंतमय स्वाहा ओम ह्रीं अद्यन्तरहिताय स्वाहा ओम ह्रीं अरुणाय स्वाहा ओम ह्रीं बालपीठद्रोहिणी स्वाहा ॐ ह्रीं भणामुखे स्वाहा ओं ह्रीं प्रियाय स्वाहा ॐ ह्रीं भुवनेश्वरी स्वाहा ओं ह्रीं बिन्दुस्वरूपिण्यै स्वाहा ओं ह्रीं दण्डिकाय स्वाहा ओं ह्रीं चामुण्डेश्वरी स्वाहा ॐ ह्रीं चंद्रमंडलवासिनी स्वाहा ओं ह्रीं ततो स्वाहा ओं ह्रीं दुर्गाय स्वाहा ओं ह्रीं ब्रह्मरूपिण्यै स्वाहा ओम ह्रीं देवी स्वाहा ओम ह्रीं दिव्याय स्वाहा ओम ह्रीं ईश्वरी स्वाहा ओम ह्रीं गुणत्रय सम्यक्ताय स्वाहा ॐ ह्रीं मात्रे स्वाहा ॐ ह्रीं मात्रे स्वाहा ॐ ह्रीं जननी स्वाहा ओम ह्रीं धीराजस्तुताय स्वाहा ओम ह्रीं ह्रीं गारबीजाक्षरे स्वाहा ॐ ह्रीं ह्रीं मयिदेविने स्वाहा ॐ ह्रीं ह्रं विग्रहाय स्वाहा ॐ ह्रीं करो विकारस्वरूपिण्यै स्वाहा ओम ह्रीं जनन्य स्वाहा ओम ह्रीं जगत्कारिण्यै स्वाहा ओम ह्रीं ज्योतिर्मय स्वाहा ओम ह्रीं ज्वालामुखे स्वाहा ओम ह्रीं कालिकाय स्वाहा ओम ह्रीं कामाक्षी स्वाहा ओम ह्रीं कन्यकाय स्वाहा ॐ ह्रीं जनन्य स्वाहा ओम ह्रीं कालाय स्वाहा ओम ह्रीं ಕಾಳಾತೀತಾಯ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕರ್ಮಕುಲಪ್ರದಾಯ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ರಾಮಕೋಟಿಪೀಠಸ್ಥಾಯ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಲೀಲಾ ವಿನೋದಿನಿ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಮಾರ್ಕಂಠೇಯ ವರಪ್ರದಾಯ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಮಹಾಮಾಯಾ ಸ್ವರೂಪಿನಿ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಮೋಹಿನಿ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಮಹೋದರಿ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಹ್ರೀಂ मणिक्षेपपालिकाय स्वाहा ओं श्रीं महिषासुरमर्तिन्यै स्वाहा ओं श्री नित्याय स्वाहा ओं श्रीं ओङ्काररूपिण्यै स्वाहा ओं श्रीं पाशाङ्कुशधारिण्यै स्वाहा ओं श्रीं पंचदशाक्षरी स्वाहा ओं श्रीं पूर्णाय स्वाहा ओं श्रीं परमन्त्रचेदिन्यै स्वाहा ओं श्रीं परबलविमर्तिन्यै स्वाहा ओं श्रीं परब्रह्मस्वरूपिण्यै स्वाहा ओं श्रीं राजराजेश्वरी स्वाहा ॐ श्रीं सच्चिदानन्दस्वरूपिणी स्वाहा ॐ श्रीं मध्याय स्वाहा ॐ श्रीं सर्वस्वतन्त्राय स्वाहा ओम श्रीं श्रीचक्रवासिन्यै स्वाहा ॐ श्रीं प्रकाशाय स्वाहा ॐ श्रीं स्वरपूरिताय स्वाहा ओम श्रीं सुन्दरी स्वाहा ओम श्रीं सुखदायिन्यै स्वाहा ॐ श्रीं सनकादिमुनिस्मिताय स्वाहा ॐ श्रीं शिवानन्दसागराय स्वाहा ॐ श्रीं शिवमानसान्तिन्यै स्वाहा सकल सौभाग्य प्रदाय स्वाहा ॐ सर्वजन सर्वजनवशङ्करी स्वाहा ॐ श्रीं प्रदाय स्वाहा ओम ह्रीं सर्वाष्टनाशिन्य स्वाहा ओं ह्रीं सर्वपहरिण्य स्वाहा ॐ ह्रीं सर्वसंशोपरिहाराय स्वाहा ॐ ह्रीं सर्वस्तंभिन्य स्वाहा ॐ ह्रीं विमोचन्य स्वाहा ओं ह्रीं सर्वदुष्टभयङ्करी स्वाहा ओम ह्रीं त्रिविक्रमपदक्रान्ताय स्वाहा ओम ह्रीं त्रिकालज्ञानप्रदाय स्वाहा ओं ह्रीं पुरितापहाय स्वाहा ओम ह्रीं तेजोप्रदाय स्वाहा ओं ह्रीं वैष्णवी स्वाहा ओम ह्रीं विमलाय स्वाहा ओं ह्रीं विद्याय स्वाहा ओं ह्रीं माराहि स्वाहा ओं ह्रीं विशालाक्षी स्वाहा ओम ह्रीं विजयप्रदाय स्वाहा ओम ह्रीं स्वरूपिणी स्वाहा ओम ह्रीं विजयचामुण्डेश्वरी स्वाहा ओम श्रीं योगिनी स्वाहा ओम श्रीं रत्नकार सिद्धि प्रदाय स्वाहा ओम श्लीं मुखे स्वाहा ओम श्लीं परमंत्र प्रयोगेशु सदा विध्वंसकारिणे बहड़ामुखे स्वाहा ओम श्लीं स्वमंत्रफलदायिके बहड़ामुखे स्वाहा नवतु सह सहनौ पुन सह वीर करवावहे तेजस्वीनावीतमस्तु मिषावहे विद्विषावहे शांति शांति शांति